मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया देश में करोड़पति सांसदों की लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है एडीआर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा 521 सांसदों में से 430 सांसद करोड़पति हैं। अगर सभी पार्टी की बात करें तो इस लिस्ट में भाजपा सबसे आगे है भाजपा के दो सांसदों में से दो सांसद यानी पिचासी प्रतिशत करोड़पति है जबकि कांग्रेस के पैतालीस सांसदों में से उनतीस सांसद करोड़पति है लोकसभा के अनुसार मौजूदा 521 सांसदों में त्रियासी दशमलव करोड़पति हैं जबकि 33 फीसदी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव में लड़ने के लिए पार्टियां वैसे उम्मीदवारों को चुनने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जो अपने चुनाव का खर्च खुद ही उठा सकते हैं सांसदों को देश के प्रतिनिधि माना जाता है ऐसे में भारत की संपन्नता को जानने के लिए अपने अति संपन्न विधायकों सांसदों से बेहतर सबूत और क्या हो सकता है करोड़पति सांसद होने से अपने फायदे हैं अपने सांसदों की अमीरी को देखकर महत्वाकांक्षी आम आदमी प्रेरित होगा ये सांसद उनका आदर्श बनेंगे अब वो यहाँ तक कैसे पहुंचे ये विवाद का विषय हो सकता है लेकिन सच्चाई ये है कि वे यहाँ पहुंच गए हैं वे राजनीति को फिर से बदलने में भी मदद करते हैं क्योंकि उम्मीदवार के रूप में उनके पास खर्च करने के लिए अपना पैसा होता है इसलिए अब उनकी पार्टियों को रैलियों प्रचार और कभी कभी शराब बांटने और मतदाताओं को खरीदने के लिए तिकड़म लगाने और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है पार्टी वाइज करोड़पति सांसदों की लिस्ट कुछ इस तरह से है Telugu Desam Party D P hundred percent Shiromani Akali Dal सौ प्रतिशत Y S R C P सौ प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल आर जे डी सौ प्रतिशत जनता दल सेक्युलर जे डी एस सौ प्रतिशत जनता दल यूनाइटेड जे डी यू सौ प्रतिशत शिवसेना चौरानवे प्रतिशत टी आर एस नब्बे प्रतिशत एन सी पी छियासी प्रतिशत समाजवादी पार्टी छियासी प्रतिशत भाजपा पिचासी प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी त्रियासी प्रतिशत कांग्रेस बयासी प्रतिशत ए आई ए डी एम के अठहत्तर प्रतिशत आप पार्टी पचहत्तर प्रतिशत बीजेडी बहत्तर प्रतिशत A I U D F सुनसठ प्रतिशत आई एन डी सुनसठ प्रतिशत जे एम एम पचास प्रतिशत सी पी आई एम तैंतीस प्रतिशत कुछ नया करना नेताओं की आदत बन गई है इसी प्रकार आज देश में नेता अपनी पुरानी पार्टी से बगावत कर अन्य पार्टी से टिकट लेकर उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने का डंका पीट रहे हैं वास्तव में हमारे लोकतंत्र को चलाने वाली उस सत्ता कि लोलुप मानसिकता को दिखाता है जो सत्ता सुख भोगने के लिए किसी भी सीमा तक गिरने को तैयार है प्यार और युद्ध में सब जायज है का नारा उछलती हुई नेतृत्व ये मूल्य विहीन छवि अपने सिवाय किसी का भला नहीं कर सकती जो अपने दल का नहीं होगा वो देश और समाज का क्या होगा ऐसा नेतृत्व जनता पर क्या प्रभाव डालेगा ये विचारणीय है सदन में सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्ष दोनों का होना आवश्यक है किंतु हमारे देश में सबके सब सत्ता हथियाने की होड़ में ही लगे रहते हैं सबको सत्ता पक्ष वाली ही कुर्सी चाहिए विपक्ष में बैठने को कोई तैयार नहीं दिखता आखिर क्यों इस पर विचार होना चाहिए ये कड़वा सच है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आड़ लेकर सामंती मानसिकता ने गहरे जड़े जमाई हैं गरीब जनता के धन पर वैभव विलास की जिंदगी जीना विदेश यात्राएं करना बिना काम किए ही वेतन भत्ते पा जाना पेंशन लेना और अपने परिवार तथा अपनी पसंद के लोगों को लाभान्वित करना हमारे लोकतंत्र से बहुत से तथा कथित सेवकों